Hola, bienvenidos a ALC News. Esta semana informaremos sobre el octavo objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, el cual trata sobre el trabajo decente y el crecimiento económico. Este objetivo busca garantizar y promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno, productivo y el trabajo decente para todos. Para abordar estos temas, nos centraremos en nuestro ámbito, la informática. ALC News Les presento a Pepe Lucho Pérez González. Él recién se ha graduado en Ingeniería Informática. Pepe Lucho ha entrado al mercado laboral y se encuentra con que le piden experiencia previa y estándares de conocimientos muy altos. cosas que jamás podrá tener sin haber trabajado antes. Esto causa mucha frustración en aquellos que tienen ganas de ejercer su carrera, sobre todo en personas como nosotros, los jóvenes. Aún así, no debemos rendirnos. Recordemos que somos informáticos, autodidactas y creativos. Empecemos poco a poco, mostremos a las empresas de lo que somos capaces. Recordad que la informática está en una situación muy privilegiada en la situación actual, así que no dudéis en estudiarla y mejorar día a día, para así poder ayudar a la economía mundial y, por qué no, también a vuestros bolsillos. La informática mueve el mundo y así lo ha demostrado con esta pandemia, así que movámonos con ella.